Alright friends, my Sam Kolita, our channel, Aham Tech Tivula, Apnalakok, Swagadam Zanayasu. Alright friends, my Sam Kolita, our channel, Aham Tech Tivula, Apnalakok, Swagadam Zanayasu. Alright friends মই চেম কলিতা আমাৰ চেনেল অসম টেক্টিভল আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ চ' ফ্ৰেণ্ডছ আজি মই এটা বহুতেই ধুনীয়া আৰু বহুতেই ইণ্টাৰেষ্টিং টপিক লৈ আহিছোঁ চ' ফ্ৰেণ্ডছ আপুনি যদি এজন ইউটিউবাৰ হয় নাই বা ব্লগাৰ হয় নাই বা ভৱিষ্যতে যদি আপুনি কেতিয়াবা কেমেৰা সন্মুখত থাকি কিবা ভিডিঅ' বনাবলগীয়া হয় তেনেহ'লে আপোনাৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো যথেষ্ট সহায় হ'ব চ' ফ্ৰেণ্ডছ আমি ভিডিঅ' বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এটা বস্তু যথেষ্ট ভুল কৰোঁ সেইটো হৈছে অডিঅ' আমি অডিঅ' ক্ষেত্ৰত অলপো গুৰুত্ব নিদিওঁ যাৰ বাবে আমাৰ ভিউৱাৰ্ছবিলাকে যেতিয়া আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক চায় তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় কিন্তু যিটো আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ বা যিটো আমি বুজাব বিচাৰিছোঁ সেই বস্তুবিলাক বুজিব নোৱাৰে গতিকে মই ক'ব বিচাৰোঁ যে অডিঅ'টো আমাৰ এটা বহুতেই ডাঙৰ ফেক্টৰ হয় ভিডিঅ' বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত চ' এজন ইউটিউবাৰ হিচাপে মই যিখিনি এটা শিকিছোঁ সেইখিনি মই আজি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ চ' ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ' যেতিয়া আপোনালোকে বনায় তেতিয়া মানে কি হয় যথেষ্ট প্ৰব্লেম হয় কেলৈ কাৰণ আমাৰ ওচৰত ইমান হেভি হেভি মাইক নাই ধৰি লওক বিছ হাজাৰ বা ত্ৰিছ হাজাৰ তেনেকুৱা দামৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ মাইক নাই যাৰ কাৰণে আমাৰ নইজ কেঞ্চেলেশ্যন হয় যিটো কাৰণে ধৰি লওক আমাৰ যিহেতু বেকগ্ৰাউণ্ডত যিবিলাক মানে আৱাজ আহি থাকে সেইবিলাক হয় বা ফেনৰ শব্দ সেইবিলাক সেই অডিঅ'বিলাকত ফুটি উঠে আৰু সেইবিলাক শুনিবলৈ যথেষ্ট বেয়া হয় গতিকে মই এটা যোগাৰ লৈ আহিছোঁ এটা ট্ৰিক হয় যিটো মই আজি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰোঁ যাতে আপোনালোকেও এটা ভাল ভালকৈ আপোনালোকৰ যাতে ভিডিঅ'বিলাক বনাব পাৰে চ' ফ্ৰেণ্ডছ আৰু লগতে কৈ থওঁ যদি আপোনাৰ ওচৰত ঊনৈছ বিছ হাজাৰ টকাৰ যোগাৰ আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে ৰ'দৰ যোনটো ৱাইৰলেছ মাইক হয় সেইটোৰ পিনে যাব পাৰে আৰু সেইটো এটা বহুতে ধুনীয়া মাইক হয় গতিকে মই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি থওঁ আপোনালোকে সেই মাইকটো চেক কৰিব পাৰে চ' ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ এই যোগাৰটোৰ কাৰণে আপোনাক দুটা ফোন লাগিব দুটা ফোন মানে কি হয় এটা ফোন দি মই ৰেকৰ্ড কৰি আছোঁ আপুনি ডি এছ এল আৰ দি ৰেকৰ্ড কৰিছে বা কিবা দি ৰেকৰ্ড কৰক আৰু ছেকেণ্ড ফোনটো দি আপোনাৰ অডিঅ' ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ চিন্তা নকৰিব মই আপোনালোকক ৰেপটাইল হ'বলৈ নিশিকাওঁ মই আপোনালোকক মানুহ হয় মানুহৰ নিচিনাকৈ ভিডিঅ' বনাবলৈ শিকাম চ' এইটো এটা মোৰ ফোন ছেকেণ্ড ফোনটো যিটো ৰেডমি নোট ফ'ৰ যিটো অলৰেডি ভাঙি চিঙি গ'ল বাট ষ্টিল কাম কৰি আছে বহুতেই ভাল ফোন আছিলে চ' ইয়াত মই কি কৰোঁ ইয়াত এটা এপ আছে আৰু এপটোৰ নাম হৈছে ডল বি অন মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি থ'ম আপুনি তাৰ পৰা গৈ পিনি ডাইৰেক্ট এই এপটো ইনষ্টল কৰিব পাৰে চ' এই এপটোত এই ফোনটোত মই কি কৰোঁ একচুৱেলি এই ফোনটোত মই মোৰ হেডফোনটো কানেক্ট কৰি থওঁ কানেক্ট কৰি পিনি মই তাক কাপোৰৰ মাজেৰে পাছ কৰি থওঁ পাছ কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াত যোন ইয়াৰ যোনটো মাইকৰ পাৰ্টটো থাকে সেই মাইকটো মই কাপোৰৰ ভিতৰত থৈ দিওঁ আৰু ভিতৰত থৈ দিয়াৰ কাৰণে কি হয় ধৰি লওক কাপোৰে মোৰ এই কাপোৰে ধৰি লওক এই এই পাৰ্টটোৱে মোক পপ ফিল্টাৰ নিচিনাই কাম কৰে আৰু পপ ফিল্টাৰ মানে কি বন্ধুসকল পপ ফিল্টাৰ মানে হৈছে যে আপুনি দেখিছে যে যেতিয়া ধৰি লওক কিছুমান গান চান যে গাই যে তেতিয়া যে মাইক এটা যে ব্যৱহাৰ কৰে মাইকটো ব্যৱহাৰ কৰোঁতে যে সন্মুখত যে গোলকৈ যে কাপোৰ এখন যে মাৰি থয় কিয় মাৰি থয় কাৰণ তাত মানে কি হয় আপুনি যেতিয়া কথা কয় ন তেতিয়াহ'লে প ফ এনেকুৱা কিছুমান শব্দ থাকে সেইবিলাক বহুত ডিষ্টাৰ্বিং শব্দ হয় যেনে হাৱাতে যোৱা নিচিনা কিছুমান শব্দ হয় আৰু সেই শব্দবিলাক সেই পপ ফিল্টাৰখনে ব্লক কৰি দিয়ে আৰু মোৰ এই টিশ্বাৰ্টটোৱে পপ ফিল্টাৰ কাম কৰি আছে আৰু মোৰ সেই শব্দবিলাক ব্লক কৰি আছে চ' যেতিয়া আপুনি ধৰি লওক আপোনাৰ ভিডিঅ' বনাই হৈ গ'ল ভিডিঅ' বনাই হৈ যোৱাৰ পিছত আপুনি ইয়াৰ পৰা অডিঅ'টো ল'ব আপোনাৰ ফোনটোৰ পৰা আৰু আপোনাৰ ভিডিঅ'টো ল'ব আৰু এডিট কৰোঁতে দুইটা ভিডিঅ' আৰু অডিঅ' মেটছ কৰাই দিব মেটছ কৰি দিয়াৰ লগে লগে কি হ'ল আপোনাৰ ভিডিঅ'টো এটা ইয়াৰ পৰাটো ধুনীয়াকৈ অডিঅ'টো পাইছে আৰু সন্মুখৰ পৰা ভিডিঅ'টো পাইছে দুইটা মেটছ কৰি দিয়াৰ লগে লগে এটা ধুনীয়া ভিডিঅ' আপোনালোকে পোৱা যাব আৰু অডিঅ'টো যদি আৰু ইম্প্ৰুভ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে KineMaster sorry KineMaster নহয় অডেচিটি অডেচিটি নামৰ এটা এপ আছে সেইটো আপোনাৰ পিচি লাগিব এটা কম্পিউটাৰ লাগিব আৰু সেই এপটোৰ থ্ৰুদি এডিট কৰিলে আপোনাৰ অডিঅ'টো আৰু ধুনীয়া হৈ উঠিব আৰু যদি আপোনালোকে বিচাৰে যে মই সেই ভিডিঅ'টো ধৰি লওক কেনেকৈ ভিডিঅ' এডিট কৰোঁ মই ধৰি লওক কেনেকৈ মই এডজাষ্ট কৰোঁ প্লাছ আৰু লগতে মই কেনেকৈ কম্পিউটাৰত মই কেনেকৈ এডিট কৰোঁ সেইবিলাক যদি আপোনালোকে জানিব বিচাৰে তেনেহ'লে মোক অনুগ্ৰহ কৰি কমেণ্টত জনাওক আৰু মই নিশ্চয়কৈ ছেপাৰেটকৈ এটা ভিডিঅ' বনাম আপোনালোকৰ কাৰণে চ' ফ্ৰেণ্ডছ এই ট্ৰিকটো মই জনালোঁ আশা কৰোঁ পুনৰ লগ পাম আৰু অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ এই সৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যাতে মই অলপ অলপকৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ চ' ফ্ৰেণ্ডছ আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ লগ পাম জয়